有一句话说：“你是一个什么样的人，就会遇到一个什么样的人。”我觉得虽然不是那么绝对，但是也是有一定道理的。至少你的优秀、你的成长、你的进步，都会让你遇到一个更好的人。你愿意做一个这样的人？吗？ 而当你在抱怨生活、抱怨身边的人不够好的时候，是不是也应该想一想，你自己足够好吗？往往是你还不够努力，生活才阻止了你的进步；是你始终都不愿意努力去改变自己，成为更好的样子，所以生活才会一直牵绊住你的脚步。 在工作中，你足够努力，就会收获一份更好的成长；在生活中，你投入足够多的热情，生活它一定会回报你更为美好的一面。在爱情中，做好自己，带给对方足够的温暖与安全感，就没有你们到不。 只有明白了努力的意义，并且愿意持续不断的调整自己的状态，知道自己想要什么，并且愿意付出汗水和辛劳，与其抱怨生活的不完美，不如改变自己。一个更好的你，现在就可以到了。